नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द अभियन्ता व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ बीचको फोन संवाद जो रेकर्ड भएर सार्वजनिक भएको छ र त्यो प्रकरणसँग जोडिएका दुईवटा अडियो एकपछि अर्को गर्दै जसरी सार्वजनिक भए त्यसले देश तरङ्गित बनेको अवस्था छ कतिपय जसले भनिरहेका छन् कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सांसदहरूको असली अनुहार देखियो अनि कतिपयले भनिरहेका छन् कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी छाने र त्यो पार्टीमा रहेका सांसदहरूको बदनाम गराउने उद्देश्यले यो अडियो सार्वजनिक गरियो र सँगसँगै जो सार्वजनिक भएको अडियोमा रहनुभएका भनिएका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ जसले त्यो अडियो नै आफ्नो नभएको दावी गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो सम्पादित अडियो हो तर दुर्गा प्रसाईले भन्नु भएको छ कि त्यो उहाँ र म बिच भएको कुराकानी नै हो यो एउटा सन्दर्भ छ अनि यो जो अडियो प्रकरणले उब्जाएका थुप्रै प्रश्नहरू छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका तिनै दुईवटा अडियो र तिनै अडियोको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर व्यवसायी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम जुन दुईवटा अडियो ढाका कुमार श्रेष्ठसँग सम्बन्धित यहाँ र उहाँका बिचको जो सम्वादसँग सम्बन्धित दुईवटा अडियो एकपछि अर्को सार्वजनिक भयो यहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेरा बिचको सम्वाद हो ढाका कुमार श्रेष्ठले होइन त्यो त सम्पादित हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ यो भोलिका दिनमा अनुसन्धान भयो भनेदेखि सत्य तथ्य पत्ता लाग्ला नै होइन सबैले त्यो बुझ्नुहोला यहाँसँग मेरो पहिलो जिज्ञासा चाहिँ तपाईँ र ढाका कुमार श्रेष्ठका बिचमा फोनमा कतिपटक संवाद भइसकेपछि तपाईँले त्यो अडियो जो त्यो फोन सम्वादलाई रेकर्ड गर्नुभयो होइन मलाई बेलुका फोन आयो उहाँको अनि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि रवि लामी छानेको पार्टीको किनभने सबै पार्टी काम लागेनन् भनेर उहाँको पार्टीको मान्छेले त्यसरी पैसा मागेपछि म अचम्मित हुन्छु फेरि म आफू एउटा स्वास्थ्यको काम गर्दै गरेको मान्छे म आफू फेरि घुस पनि दिनु हुँदैन घुस पनि लिनु हुँदैन भन्ने मान्छे हो म योभन्दा अगाडि पनि मेरो घुसको विषयमा परेकै हो मान्छेसँग मैले मुद्दा पनि खेपेँ सबै थोक भयो होइन मैले फेरि क्लिन चिट पनि पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मैले रातभरि सोचेँ क्या कतै मलाई फटाउनलाई यो गरे हो कि के हो भनेर अनि मैले फेरि बिहान अनि मैले यो कुरा चाहिँ गरेँ उहाँसँग सम्वाद गरेँ सम्वाद भइसकेपछि मैले सम्वाद भएको तिन दिन पछाडि काठमाडौँ आएर तत्कालीन म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिएँ मेरो दायित्व के हो भन्दाखेरि के विशर्मा ओलीलाई दिने हो यस्तो यस्तो आए तपाईँ पार्टनरसिप गरेर काम गर्नुहुँदैछ रवि लामी गठबन्धन भनेको पार्टनरसिप हो सिधा बिजनेसमा पार्टनरसिप भन्छ पार्टीमा गठबन्धन भन्छ होइन पार्टनरसिपमा हुनुहुँदैछ र पहिलोचोटिको प्लान गर्ने त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैदेखि लिएर सबै कुरा केपी ओलीकै भूमिकामा भएको त्यसले गर्दाखेरि अब मैले किन यिनीहरू उहाँहरूको बिचमा गरिदिनु भोलि पार्टीले कारवाही गर्छ यो सार्वजनिक गर्दा भनेर मैले ल्याएर केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको केपी शर्मा ओलीजीलाई दिइसकेर त्यस पछाडि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो भएन मैले अहिले सुनेको केपी ओलीज्यूले चाहिँ रवि लामिछानेलाई बोलाएर देखाएको अरे यस्तो यस्तो रहेछ भनेर मैले अहिले अहिले यो हिजो मात्रै सुनेको मैले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो सार्वजनिक भयो अहिले आएर मैले किन सार्वजनिक गरेको भन्ने कुरामा तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि सबै पार्टीले देश ध्वस्त बनाए यो त रवि लामिछानेको मात्रै कुरा होइन आम पब्लिकको कुरा हो तपाईँ हाम्रो सबैजनाको कुरा हो र यी पुरानो पार्टीबाट काम लाग्दैन भनेर मान्छेको आम मान्छेको चाहना के थियो भन्दाखेरि रवि लामी छानेलाई एकपल्ट हेरौँ न भन्ने चाहना थियो र रवि लामी छानेलाई भन्दा पनि रवि लामी छानेको पार्टीलाई हेरौँ भन्ने चाहना थियो तर कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यो पार्टी पनि त्यही भइसकेपछि कुरो भएर बुझ्दै जाँदाखेरि कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हरेक जति समानुपातिकबाट समानुपातिक संसद हुँदा पनि छानी छानी पैसा लिएको रहेछ बुझ्दै जाँदाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि मन्त्री बनाउँदा पनि पैसा लिने भनेपछि सांसद बनाउँदा पनि पैसा थाहा पाउनु भनेर थाहा पाउनु भनेर मैले जनतालाई यो रहेछ भन्ने कुरो मैले गर्ने र अर्को टेपको कुरा अर्को टेपको पनि भनिहालौँ त्यो अर्को टेपका विषयमा एकछिनमा सोध्छु है जस्तो पहिला चाहिँ त्यो जो सुरुमा सार्वजनिक भएको अडियोको विषयमा नै म अलिकति यहाँलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहेँ भनेपछि अघिल्लो दिन उहाँले फोन गर्नुभयो भोलिपल्ट तपाईँले त्यो भोलिपल्ट पनि फोन गरिसकेपछि रेकर्ड गर्नुभयो भोलिपल्ट बिहानको होइन भोलिपल्ट बिहान भएको त्यो फोन सम्वादको रेकर्ड त हामीले सुन्यौँ अघिल्लो दिनको तपाईँले नि रेकर्ड गर्नु भएन होइन तर त्यो पहिलो पटक नि उहाँको मोबाइलबाट सिधै उहाँकै मोबाइलबाट तपाईँलाई फोन आएको थियो उहाँकै मोबाइलबाट आएको कसैले त्यो मध्यस्थता गर्नुभएको थियो कि एकजना सांसद जसले सिधै कुनै एकजना व्यवसायलाई मलाई म मन्त्री बन्ने भएँ मलाई यति यति पैसा दिनु पऱ्यो भनेर पहिलो त्यो फोन सम्वादमै त्यसरी भन्न सक्ला र भनेर मान्छेहरूले त्यो आशंका गरेका छन् त्यो भएर त्यो पहिलो दिन चाहिँ कसरी कुरा भएको थियो के भएको थियो पहिलो दिनको सम्वाद यसो सम्वाद उहाँलाई एकजना मेरो पोखरेका साथीले दिनुभएको रहेछ मेरो नम्बर उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् न पैसा खोजे होला यिनले मन्त्री हुनलाई पैसा मागेपछि त खोजे यिनले पैसा फेरि एक करोड प एक लाख दुई लाखको कुरो छैन अढाई अढाई करोड तिन तिन करोड मागेको छ त्यो सुन्छु म आठ करोड दस करोड सुन बुझाएर मन्त्री भए अरे सबैमा यो त भएकै छ सबै पार्टीमा यो यही हो पैसा नबुझाइकन मन्त्री हुँदैन यो कुरा त अहिले ल्याइदिए अहिले नै मैले छटासुल्ला बनाइदिएँ यहीभन्दा अगाडिका काण्डले नै देश यो स्थितिमा पुग्यो पहिलो दिन चाहिँ कसो के कुरा पहिला दिन मेरो पोखराको एकजना साथीले होइन उहाँसँग पोखराको साथीसँग भेट भएर पोखराको साथीसँग उहाँ एक मान्छे माइडियर हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेपछि उहाँले मसँग आँट गरेर भन्नुभयो सुन्नुहोस् कुरो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि मलाई बेलुका फोन गरिसकेपछि मैले बिहान फोन गरेँ बेलुका मलाई कति कति लामो जति कुरा भयो तपाईँ बेलुका मेरो यस्तै दुई मिनट जति कुरा भयो अनि मैले बिहान कुरा गरौँ मिनटको क्रममा चाहिँ नि यसो सम्झिदिनुहोस् न यति बेला भनिदिनुहोस् ताकि जो दोस्रो दिनको त बेलुका मलाई यस्तै पाँच बजी छ बजीतिर पाँच र छ यस्तै पाँच छ बजीतिर बेलुका मसँग फोन भएको अब मलाई धेरै रहस पनि हुन्छ मान्छेहरूसँग धेरै भिड हुन्छ मेरो हेर्नुहोस् दिनमा डेढ दुई सयजना मान्छेसँग भेट्नुपर्छ होइन अनि मान्छेका कुरा उठाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई बेलुका कुरा गर्नुभएको थियो कुरा गरिसकेपछि राष्ट्रिय म को बोल्नेको भन्दाखेरि डक्टर म चाहिँ नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद भन्नुभयो पहिला अनि पाँच सांसद भनिसक्यो के को लागि भनेको यस्तो यस्तो छ दुर्गा सर अब हामीले स्वास्थ्य स्वास्थ्य पाउने भइयो अब स्वास्थ्य पाउने भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि पैसा बुझाउनु पर्ने भयो मन्त्रालय बुझाउ लिनको पाउनको लागि मैले प पैसा बुझाउनु पर्ने भयो भनेपछि अनि म त्यही पैसाको लागि मैले तपाईँलाई अलिकति सहयोग गर्नुहोस् अहिले भनेर मैले भने मलाई भनेपछि तपाईँको पनि काम गर्नु छ भनेर उहाँले भनेपछि ल ठिक छ भोलि बिहान कुरा गर्छु है म भनेर अनि मैले त्यतिखेर पहिलो संवादमा नै उहाँले पैसाको कुरा गरेँ पैसाको कुरा गर्नुभएको त्यो अङ्क पनि भन्नुभयो कि पहिलो संवादमा नै जस्तो दुई अढाई करोड कतिको जो कुरा पहिलो संवादमा भन्नुभयो भोलिपल्ट भन्नुभयो पहिलो संवादमा चाहिँ सिधै तपाईँकोमा जो फोन आयो जो तपाईँको पोखराको स्वास्थ्य हामीले पाउने भयौँ पोखराको एकजना जो साथीको कुरा गर्नुभयो नि उहाँ साथीले ल रासोपाका सांसद हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् है दुर्गाजी तपाईँले एउटा काम गर्नु न त्योभन्दा सबैभन्दा राम्रो कुरो त्यो दिन बेलुका माघ यस्तै माघको कुरा होला त्यो दिन बेलुका मलाई फोन भएको छ ढाका प्रसादकैबाट फोन भएको छ त्यो मेरो टेस्ट मागेर हेर्दा भइहाल्छ अनुसन्धान गर्दा भइहाल्यो नि तिन चार महिना अगाडिको दुर्गा प्रसादलाई गरेको छ त्यही नम्बर मैले अहिले डाक्टर ढाका प्रसाद श्रेष्ठ भनेर सेभ गरेको छ त्यही नम्बर है त्यसको भोलिपल्ट मैले कुरा गरेको हो मैले कुरा गरेपछि मैले किनभने गर्नुपर्छ भनेर गरेको हो यो तपाईँ अचम्मित चाहिँ हुनुभयो होला होइन जस्तो अचम्मित हुँदैन पहिलोचोटि पहिलोचोटि कोही मान्छेले सांसदले जो फोन गरेको छ नयाँ पार्टीको एकजना सांसद जसले दुई मिनटको कुराकानीमा नै पैसाको कुरा गर्छ होइन यस्तो त मलाई आठजनाले गरेकोमा एकजनाको मात्रै फ्याँकेको हो नि त अरू सातजना बाँकी छन् सातजना छन् मैले यो कुरो सार्वजनिक गर्दाखेरि तपाईँलाई मलाई अराजक भनौँ मलाई लगेर थुनुन् यो मुलुक बनाउनु छ है अब यो मुलुक सिद्धिसकेको छ जति नै कुरा गरे पनि हेर्नुहोस् हिजो सुन तस्करदेखि लिएर पुराना पुराना नेताहरू है कस्ता कस्ता काण्ड भएका छन् यहाँ होइन यो विषयमा यहाँले धेरै भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई म एउटा पोखराको साथीको कुरा गर्नुभयो पोखराको साथीसँग तपाईँको जो ढाका कुमार श्रेष्ठ र तपाईँका बिचमा पहिलो फोन सम्वाद भइसकेपछि पोखराको साथीसँग तपाईँको कुरा भयो कि भएन त्यहाँदेखि मैले कुरा गरिनँ उहाँसँग त्यो दिन नै कुरा भयो कि भएन होइन होइन पोखराको मेरो साथीले उहाँको न उहाँलाई नम्बर दिएर उहाँसँग मैले नम्बर लिएर चाहिँ कुरा गरेको भनेर भन्नुभयो उहाँसँग मेरो कुरा भएको छैन पोखराको साथीसँग छैन म हतपति मान्छेलाई फोन गर्दिनँ म मेरै यहाँ के हाम्रै अभियानको केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि त्यति कुरा गर्दिनँ कुरा भन्नु होइन यी तपाईँसँग मेरो पुरानै चिन्जान हो नि त तर तपाईँसँग मेरो हिजो मात्रै कन्ट्याक्ट भएको हो नि त कति छ तिन चार वर्षमा होइन मेरो के छ भन्दाखेरि म हतपति कुराको मान्छेसँग फोनमा कुरा गर्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो कुरालाई केयर कार भन्दा पनि नि यो यथार्थ कुरो मैले ल्याइदिएको छ यो यो यो एकदम सत्य हो ध्रुव सत्य हो र कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले के कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि मलाई केरकार गर्ने भन्दा पनि ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई के केरकार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कोर टिम भनेको को हो उहाँसँग उहाँसँग हामी mm. कुराकानीको प्रयास गरिरहेछौँ कुराकानी कुराकानीको त्यो सम्भव हामी उहाँसँग प्रयास गरिरहेछौँ तर तपाईँ एकदमै प्रष्ट बोल्ने व्यक्ति पनि हो होइन त्यो जुन खालको कौतूहलता छ नि योभन्दा अगाडि के भएछ त्यो जुन तपाईँले दोस्रो दिन रेकर्ड गर्ने उहाँले मलाई बेलुका फोन गर्नुभयो यो पनि अलिकति प्रश्न मैले प्रश्न बनाइदिएको बेलुका उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो बेलुका फोन गरेपछि म रवि लामी छानेको पार्टीको मान्छेले मलाई फोन गरेपछि म त तर्सित हुने भएँ नि त तर पनि मैले तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने सहयोग सहयोग भनेको कुरो हुन्छ लेनदेन भनेको कुरो हुन्छ ठुलो कुरो होइन त्यसलाई ठुलो बनाइँदैन तर आवश्यकता अनुसार गरिन्छ तर यो कुरामा के भएको छ भने देश बनाउन आएको पार्टी हिजो छयालिस सालमा का काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खायो है भनेर माओवादी आएको हो नि त माओवादीले पनि यही रणनीति गरिदिएपछि अब देशमा कोही रहन्छ भनेर अनि रवि लामी छानेका पछाडि लागे जनताहरू हेर्नुहोस् आज रवि लामी छानेकै पार्टीमा त्यो हालत भएपछि यी जनता जाने कहाँ भनेर मैले बुझाइदिएको त्यो तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन जस्तो जुन त्यो दोस्रो दिन चाहिँ तपाईँले जब रेकर्ड गर्ने रेकर्ड गर्छु भनेर चाहिँ रातभर सोचेँ भनेर भन्नुभयो होइन रात भनिरहनु भएको छ तपाईँले रवि लामिछानेको पार्टी जो नयाँ पार्टी यो पार्टीका सांसदहरू यो पार्टीको चरित्रका विषयमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको उद्देश्य त्यही निहित त्यही उद्देश्यले नै तपाईँले त्यो रेकर्ड गर्नु मेरो उद्देश्य नै त्यही हो त्यो जस्तो या तपाईँले त्यो जो दुई करोड रुपियाँको कुरा गर्नुभएको छ नि हुन्छ त्यो म व्यवस्था गर्छु यस्तै केही शब्द छ है ठ्याक्कै मलाई यति बेला थाहा भएन त्यो साँच्चै उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने कन्फर्म भएको भए तपाईँले दिनुहुन्थ्यो कि दिनुहुन्न थियो म दिदिन्थेँ मलाई स्वास्थ्यसँग कामै छैन तर फेरि तपाईँको जो होइन त्यो त मैले भन्नु पऱ्यो नि त उसलाई त विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि त म दिन थिएँ मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कामै हुँदैन मेरो मेडिकल कलेज हो शिक्षा मन्त्रालयसँग काम हुने हो होइन सिटिभिजीसँग काम हुने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मैले पाँच मैले लाइसेन्स उहिले लिइसकेको छ मैले कसैलाई खुवाउनै पर्दैन केही पनि गर्नै पर्दैन भवनको स्वीकृति उहिले लिएको छु होइन मलाई केही गर्नुपर्ने छैन तर मैले यो कुरा सार्वजनिक गर्नकै लागि गरेको आम पब्लिकलाई सांसद जस्तो कुरो कुरो बुझ्नु भएन देशको सांसद भनेको कस्तो हुन्छ कति गरिमामय पोस्ट हो एउटा चाहिँ पुलिसको एसपीले सलो टान्छन् एउटा पुलिसको डिआइजीले सलो टान्छन् त्यस्तो मान्यतामा बसेर त्यस्तो गरिमामय पोस्टमा बसेर पा देश चलाउने भनेर हिँडेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेसँग पैसा माग्नु हो पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ चाहिँदैन म भन्दिनँ घर चलाउन पैसा चाहिन्छ तर उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि भनेर स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि होइन कोर टिमलाई पैसा दिनुपर्छ भनेपछि नि ढाका प्रसाद श्रेष्ठ पनि फटा फटाएनन् म तपाईँलाई भन्छु त्यो कोर टिम फटाओ तपाईँले जो कोर टिमको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हिजो मात्र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यो कोर टिममा को को हुन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ एकजना रवि लामी छाने कि श्रीमती निकिता पौडेलको नाम लिनुभयो तपाईँले अर्को रवि लामी छानेकै पार्टीका एकजना डोल प्रसाद अरियाल भन्ने रहेछ नि श्रम मन्त्री पहिलाका ऊ पनि समानुपातिकबाटै आएको नाम लिनुभयो उनले नै उनलाई नै लगेर दक्षिण कालीमा छिराउनु न कति पैसा बुझाएर आएका हुन् र अब अर्को व्यक्ति तपाईँले नाम लिएको दिपक बोरा दिपक बोरा उनको पहिलेदेखि पार्टनर हुन् जस्तो तपाईँले जो तिनजना चाहिँ को टिममा रहेका यी हुन् भनेर जो भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा अनुमानको आधारमा भन्नुभयो कि या तपाईँलाई उहाँहरूको टिमकै हो र जो ढाका कुमार श्रेष्ठले पैसा माग्न लगाएको उहाँहरू तिनजनालाई ले नै हो भन्ने केही तपाईँसँग त्यस्तो आधार प्रमाण केही भएर पनि होइन अहिले सबै कुरा नभनौँ को टिम उहाँ नै हो होइन अब त्यो कुरा मैले अब सबै कुरा गरिदिँदाखेरि ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई पनि अप्ठ्यारो पार्लान् अझै अप्ठ्यारो पार्लान् होइन र अहिले ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई किन कारवाही गर्न सकेका छैनन् कारवाही गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले किनभने बिग्रेको मान्छे भत्केको घर भत्केको घरलाई के को डर अब ढाका प्रसादलाई के को डर सबै जा अब संसद कोष जाने भयो सबै जाने भयो यत्रो ऊ भएपछि अब ढाका प्रसाद श्रेष्ठले इज्जत जोगाउने भने कोर टिमको नाम भन्नुपर्छ मलाई बाध्य बनाइयो तपाईँले जो तिनजनाको नाम लिनुभयो भने कोर टिमका होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई अनुमानका आधारमा भने हो होइन तपाईँले ढाका प्रसादलाई नै सोध्नु न उहाँले भनिहाल्छ नि उहाँसँग त म सोध्छु नै उहाँले समय दिनुभयो भने उहाँ तपाईँले किन समय दिनुहुन्न ढाका यो यो कुरो ढाका प्रसाद जसरी सहज रूपमा समय दिनुभयो उहाँले दिइरहनु भएको छैन सिधा भन्दाखेरि होइन उहाँले समय दिनुभयो भने यी र यस्ता विषयहरू उहाँसँग सोध्छौँ नै तपाईँलाई चाहिँ मैले सोधेँ जो तिनजनाको तपाईँले नाम लिनुभयो भने तपाईँले त्यो अनुमानका आधारमा नाम लिनुभयो कि या त्यस्ता केही आधार र प्रमाण होइन त्यो आवश्यकता पऱ्यो भने कुनै दिन प्रमाण पेस गरौँला होइन अनुमान चाहिँ होइन तपाईँ अनुमान होइन अनुमान प्रमाण म तपाईँलाई एउटा कुरो प्रमाणसहित भन्छु म हावा कुरो बोल्दिनँ सत्य कुरा बोल्छु होइन र म अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने त्यसको पछाडि म बिरगन्ज जाँदैछ जाँदा जाँदै त्यो त्यही दिन फेरि मेरो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यदु प्रसाद गौतम भन्ने ए यदुप्रसाद नेपाल गौतम हुनुहुन्छ चितवनको उहाँ र ढाका श्रेष्ठ चाहिँ साथी साथी रहेछन् दुर्गाजीलाई सम्झाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ नि यदु गौतमजीले आ दृष्टिबिन हुनुहुन्छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा गोली लागेर आँखा देख्नु हुँदैन उहाँले अनि उहाँलाई फोन गरेर रहेछ उहाँले ढाकाजीले अनि त्यो पनि उहाँ उहाँकोमा पनि टेप भएको रहेछ हेर्नुहोस् त्यो कुरो पनि चाहिँ सार्वजनिक भयो यदुजीसँग गफ गर्दै गरेको होइन अब त्यस पछाडि मलाई वीरगन्ज पुगिसकेपछि ढाका प्रसादको भाइले मलाई फोन गर्नुभयो दुर्गाजी अब जे भयो भयो तपाईँले अलिकति मिलाइदिनु भयो भनेदेखि मेरो दाइको चाहिँ ऊ हुन्थ्यो कि कल्याण हुन्थ्यो कि भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो मैले भने भरे बेलुका पठाइदिनुहोस् घरमा भेट्नलाई मैले के सहयोग गर्दा हुन्छ मैले त्यहाँ पनि भनेको छु भन्दा पनि त्यो कोर टिम पार्टीको मेन मान्छेहरू फटाउन् होइन भरे बेलुका पठाइदिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँ आउनुभयो या उहाँका कोही मान्छेहरू आउनुभयो होइन त्यस पछाडि फेरि हामीले दिउँसो सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यो टेप त्यो कुरो त्यही दिन नै गर्नु गरिदिउँ किनभने हामीले त बुझाइदिनु थियो नि त उनीहरू हावा कुरा भनिरहेछन् हरेक कुरा भनिरहेछन् दुर्गा प्रसाई फटाओ भनिरहेछन् ए हाम्रो रवि लामी भनेको भगवान् कृष्ण हुन् महान हुन् भनेर कुदिया छन् नि त महान हुन् भनेर कुद्ने मान्छेलाई त बुझाइदिनु पऱ्यो होइन जुन यो पछिल्लो अडियो जो दोस्रो अडियो सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसमा म ढाका प्रसादको ढाका कुमारको भाइ हो भनेर भन्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँको भाइ नभएर कुन चाहिँ एउटा मिडियाको सञ्चालक हुनुहुँदो रहेछ भनेर यति बेला सामाजिक नम्बर चाहिँ छ्याप थियो कुन चाहिँ अनलाइन मैले फोन फोन यस्तो छ मेरो फोन छ नि मेरो नाममा भएको फोन मेरो स्टाफले बोक्छ त्यो फोनहरू नि एउटा मान्छेका पाँचवटा सातवटा फोन लिएका छन् होइन दुई करोड पपुलेसन भएको ठाउँमा छ करोडले फोन चलाउँछन् होइन या छ करोड नम्बर छन् होइन भनेपछि नि त्यो उसको नम्बर उनले चलाएको होला नि त्यो त स्वाभाविक कुरो हो नि मेरो होइन तेरो होइन यो होइन त्यो होइन म किन जाने मलाई एउटा काम गर्नु न ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई मेरो अगाडि ल्याउन यी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिइहाल्छु नि तपाईँले चाहिँ पछि ढाका कुमार श्रेष्ठसँग नि जुन दुईवटा सम्वाद भएछन् होइन तपाईँको प्रत्यक्ष त्यसपछिको कुनै सम्वादहरू भयो कि भएन त्यो पछि होइन त्यो पछाडि मसँग टेलिफोनमा सम्वाद भएन प्रत्यक्ष भेटेर भयो त प्रत्यक्ष पनि भेटेर भएन त्यही रेकर्ड भयो त्यति नै हो त्यति हो अन्जु दुई करोड लिने कुरा थियो नि त उहाँको त होइन तपाईँले दिने कुरा थियो उहाँले होइन उहाँहरूले मन्त्री पाउनु भएन नि त स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउने कुरा थियो स्वास्थ्य नै नपाएपछि तर उहाँको खेल खतम भयो तर मलाई एउटा कुरो के थाहा थियो भन्दाखेरि नि स्वास्थ्य मन्त्रालय उहाँहरूले पाउनु हुँदैन भन्ने पनि थाहा थियो मैले त्यहाँ सोधेको छु नि त तपाईँहरूको पार्टीमा म त सो तोसीमा कार्की मलाई फेरि रियल्ली फेरि यो ढाका श्रेष्ठ भन्ने नाम पनि थाहा थिएन तोसीमा कार्की मात्रै म त डक्टर होलान् भनेर भनेको अर्को चन्दा कार्कीलाई पनि बनाएको रहेछ उसैले भने छ चन्दा कार्की भनेको हाम्रो प्रिन्सिप यो पहिला प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो केएमसीको होइन भनेपछि तपाईँको मैले सोधेको छु त तपाईँ कहाँ पढ्नुभएको होइन सोधेको छु त्यो सोधेको किनभने नि भोलि गएर यिनीहरूले यस्तै कुरा गर्छन् भनेर सबै सोधेको घर कहाँ हो होइन भनेर सबै सोधेको हो अब यहाँभन्दा के अब अन्त जस्तो जुन दुई करोड लिने र दिने कुरा भएको थियो त्यही दिन नै त्यो मन्त्रालय पाउने या नपाउने विषय त त्यही दिन नै त टुङ्गिएन होइन त्यही दिन नै त टुङ्गिएन नि त त्यो होइन मलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने रासपाका अन्य सांसदसँग पनि मेरो राम्रो रिङ लिङ्क छ मलाई थाहा थियो स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउँदैनन् शिक्षा मन्त्रालय पाउँदैछन् भनेर किनभने त्यतिखेर एमाले पार्टी पनि त मसँग नजिक थियो नि त मलाई थाहा थियो तपाईँ त ओलीसँग प्रचण्ड थाहा थियो होइन तर पनि तपाईँलाई के थियो भन्दाखेरि अब भागभन्दा गर्दाखेरि पऱ्यो भने ढाका प्रसाद श्रेष्ठले पाउने र त रेडी हो पैसा खोज भनेर भनेर छ क्या तपाईँको कोर टिमले पार्टीले पैसा खोज भनौँ र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने सिम्पल कुरा मैले हिजो पनि भने तपाईँको छोरो छ नाबालक छ तपाईँले घरबाट भित्र तँलाई यो कोठाभित्र सुत्नको लागि अब तैँले दुई हजार रुपियाँ पैसा दिनुपर्छ नभए त सुत्न पाउँदैनस् भनेपछि नि उसँग काहीँ केही छैन त ऊ गाउँमा जान्छ नि पैसा खोज्न पैसा खोज्न जाने मान्छे फटा कि पैसा माग्ने मान्छे फटा त्यो बाउ फटा घरमा सुत्न नदिने भनेको रवि लामी छाने फटा हो भन्नुभएको होइन को फटा हो कोर टिम भन्नु कोर टिम कोर टिममा को छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व रवि लामी छानेले गर्नुभएको छ त्यो भएर उहाँ र उहाँको त्यो कोर टिम चाहिँ फटा हो भन्ने तपाईँको भनाइ फटाइ त अब उहाँहरूलाई सजन भनौँ नागरिकता विधेयक नागरिकतामा हेर्नुहोस् त्यतिखेर नागरिकता बनाउनु पर्छ कि पर्दैन अझै पनि उहाँको नागरिकता छ नि अमेरिकामा एक्टिभै छ अमेरिकामा त्यागिएको रहन्छ छोरी अठार वर्ष फुल अठार वर्ष भएपछि मात्रै नागरिकता ऊ हुने रहेछ हेर्नु चाहिँ यहाँ पठाइ गरेका छ यो मुद्दाले के गर्छ छोरी अहिले भर्खर अठार वर्ष पुग छैन अरे फुल अठार वर्ष पुगेपछि मात्रै नागरिकता के त्यहाँबाट त्यो परित्याग गर्न मिल्दो रहेछ किनभने त्यो छोरीहरूको दायित्वको कुरो हुन्छ नि त त्यहाँ त सिस्टम होला नि त हाम्रो जस्तो लापरवाही होइन होला अघि अघि म सोधिराखेको थिएँ जुन उहाँले पछि जस्तो यहाँले जुन दिन फोन रेकर्ड गर्नुभयो त्यही दिन त मन्त्रालयहरूको टुङ्गो भइसकेका थिएन होइन अब त्यसको केही दिनपछि मात्रै भयो त्यो भएर ढाका कुमार श्रेष्ठले फेरि तपाईँलाई फलो नगरिसकेपछि नि तपाईँले उहाँलाई चाहिँ यो के थप चाहिँ अब के भन्दो रहेछ त यो मान्छेले भनेर मैले गरिनँ त्यहाँबाट मैले वास्तव गरिनँ किनभने मलाई फुर्सुदै भएन नि त अभियानदेखि बिहानदेखि दुई सय मान्छे भेट्नुपर्छ आफ्नै काममा हिँडेको छु अभियान लिएर हिँडेको छु होइन त्यस पछाडि मैले राजालाई चाहिँ उहाँ पानसमा बत्ती बाल्न लिएर गएँ फागुन एक गतिको चटारो थियो मलाई होइन मेरो आफ्नै काम थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले फलो मनमा यो मान्छेले किन फलो गरेन होला भन्ने चाहिँ त्यो पनि परेन मैले सोच्दै सोचिनँ मैले रियल्ली सोचिनँ मलाई किनभने यहाँ सुन्नु न रवि लामिछानेले जित्दा के भयो हार्दा के भयो ल म यस्तो रवि लामी छानेको बदनाम गराउने थिएँ भने नि योभन्दा अगाडिका पनि त धेरै कुराहरू थिए कि मसँग म गर्दै थिएँ होला नि कुराहरू थिएँ नि उहाँ किनभने सिधा कुरा जनतासँगको कुरामा मैले भनेकै नि बिउरु राखेर उहाँ गरेर त्यो झापामा गएर चाहिँ अहिले ठुला कुरा गरेर हुन्छ चिच्याएर खबर म गढीमाईमा छिर्छु उहाँ छिर्छु त्यहाँ छिर्छु उठाएर ल्याउने बेलामा ल्याएर होइन कति लाग्छ त्यहाँका ब्युरोका त्यहाँ तलका मान्छेहरूले उठाउने त्यो तपाईँले त कति पच्चिस लाख रुपियाँ सिधा कुरा चलाउँदाखेरि रवि लामी छानेको टिम त्यतिखेर मागिएको भनेर हो त्यतिखेर मागेको हो नि अब रेकर्ड छैन त्यतिखेर रेकर्ड गर्ने चलन थिएन मागे चाहिँ कसले थियो भन्नुहोस् त नाम भनिदिनुहोस् त ल आज कसले मागेको थियो होइन अब अहिले नाम नल्याउँ उनीहरूको पनि बिचरा बदनामको कुरो हुन्छ होइन छोडिदिउँ किनभने एकमाथि अर्को नतानौँ एकमाथि अर्को तानेर केही पनि फाइदा छैन तर जम्मा जम्मी कुरो के छ भन्दाखेरि पब्लिक सामु यो सत्य कुरा मैले ल्याइदिएको छ अब यहाँदेखि उता नि अख्तियारले गर्छ कि सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्छ कि अख्तियारले त छानबिन सुरु गर्यो गरोस् न अब अख्तियारले के छानबिन सुरु गर्छ अब तपाईँलाई बयान लिन तपाईँलाई मलाई बयान लिन मेरो टेपै छ नि बयानै भइगयो नि थप पनि लिन्छ क्यारे नि त अख्तियारले त्यो पनि म दिउँला मलाई त्यो ठुलो कुरै भएन नि म दिउँला सबैभन्दा राम्रो कुरो त अख्तियारले ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई मलाई त्यहाँ उ त्यहाँ दक्षिणकाली मातामा लैजाउन् न त्यहाँभन्दा ठुलो पवित्र ठाउँ कुन कुन अख्तियार छ र उति छ नि दक्षिण त यो अख्तियार किन टाउको दुखाउनु तपाईँले ओलीलाई त्यो अडियो रेकर्ड मैले बुझाएको थिएँ भनेर भन्नुभयो होइन बुझाएको त्यो प्रतिक्रिया तत्काल चाहिँ कस्तो आयो तपाईँले बुझाउनु बित्तिकै होइन हजुर हाँस्नुभयो सुरुवाल लगाउनु हजुर त्यो दिनको मलाई याद छ हजुरबुवा सेतो दौरा सुरुवाल लाउनु हुँदै थियो सुरुवाल लगाएर दौरा सुरुवाल दौ सुरुवालको इन्जार कसाएको थियो हजुरबाउले अनि दौराउ गरेर यसरी तुना कस्नु हुँदैछ भित्रपट्टिको म हजुरबुगाकै कोठामा थिएँ अनि मैले यस्तो चाहिँ हजुरबुगा भनेर भनेपछि सुनाइदिएँ हजुरबुगालाई है अरू दुईजना पनि थिए हजुरबुगाका सहयोगी टिम पनि थिए सुनाइदिएँ सुनाएपछि यिनीहरू पनि यस्तै खानै आएका हुन् नाति भनेर भन्नुभयो होइन राखौँ काम लाग्छ मेरो मेरो वाट्सएपमा पठाउँ त नाति भन्नुभयो पठाइदिनु अनि मैले वाट्सएपमा पठाइदिएँ बिहानैको कुरो चाहिँ यस्तै साढे सात आठ आठ साढे आठको कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि हजुरबुवालाई मैले दिएँ मेरो कर्तव्य मैले पुरा गरेँ त्यतिखेर अब त्यस पछाडि म पार्टीबाट चाहिँ निस्केँ मैले एमाले पार्टी छोडेँ छोडिसकेपछि अब अहिले त म आफै म देश बनाउने बाटोमा हिँडेको मान्छे अब मैले त यस्ता धेरै लडाइँहरू खप्नुपर्छ यस्ता अवरोधहरू खप्नुपर्छ मलाई धेरैले मुख छाडिरहेका छन् किन मुख छाडेका हुन् किन बौलाका हुन् बौलाका किन हुन् भन्छु ओलीलाई तपाईँले त्यो अडियो दिइसकेपछि उहाँले त्यही यिनीहरू नै खाना आएका हुन् त्यो मेरोमा पठाइदेऊ यति मात्रै भन्नुभयो र तपाईँलाई यस्तो लागेन ताकि त्यति बेला त तपाईँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई नै मैले यति गम्भीर जुन अडियो मैले बुझाउँदैछु यो विषयमा उहाँले गम्भीरताका साथ किन लिनु भएन होला भन्ने त्यति बेला तपाईँलाई लाग्यो कि या के लाग्यो होइन मैले यस्तो छ हजुर हजुरबुवालाई लगेर मैले बुझाइदिएँ र मैले त्यो पार्टी छोड्ने मनस्थिति पनि मैले लगभग लगभग बनाउँदै गइरहेको थिएँ किनभने यो पार्टीबाट काम चल्दैन हजुरबुवाको कुरा मैले धेरै सुनिसकेको थिएँ होइन र म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु यो देशमा विद्रोही बनाउने र यो देश म दुर्गा प्रसाद जस्तो मान्छेलाई विद्रोही बनाउने एउटा गरी मान्छे हो नि त म त एउटा गरी कल्चरको मान्छे हो नि त भनेपछि त्यत्रो उद्योग धन्दा खोलेर आज म सडकमा रुँदै हिँड्नु परेको छ नि त छ कि छैन भन्नु त भनेपछि म जस्तो मान्छेलाई पनि विद्रोही बनाउने मान्छे अरूलाई त झोला बोकाएर हिँडाएँ हिँडाएँ विदेश पठाएँ पठाएँ भनेपछि मैले बुझेको छुइनँ त्यसले गर्दाखेरि म मैले केही पनि सोचिनँ उहाँबाट केही हुँदैन थियो भन्ने कुरो थियो उहाँहरूको जम्मा जम्मी कुरो के थियो भन्दा त्यो टेप पनि हजुरबुवाले किन राख्नु भएको थियो भने कुनै दिन रविले तलमाथि उयो गऱ्यो भने खबरदार भन्नलाई देखाउनलाई एउटा तासको पत्ता मात्रै हो गेम जित्नलाई नभए हजुरबुवाले अरू बेलामा युजै गर्नु हुँदैन थियो र त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो संसद यस्ता संसद त नि दुई सय पचासजना सबै ढाका प्रसाद श्रेष्ठ जस्तै छन् सांसदमा अहिले सबै पार्टीका यो एउटा नारायण काजी नारायणमान बिजुक्सेको पार्टीको के हो है होइन अरू चित्रबहादुर केसीको के हो म जान्दिनँ होइन अहिले ती बुढा मान्छे त्यतिकै कराउँछन् होइन चित्रबहादुर केसीको नभए तपाईँको सांसद जस्तो चिज मन्त्री बनाउँदाखेरि बार्गेनिङ हुन्छ भनेपछि तपाईँले के आश गर्नुहुन्छ तपाईँले के आश गर्नुहुन्छ अनि यो देशमा ओलीसँग तपाईँको त्यो सामिप्यता पछिल्लो समयमा त टुटिसक्या नै छ होला होइन होइन हजुरबुगासँग मोबाइलमा कहिले हजुरबुगासँग कहिले कहिले कुरा हुन्छ अब हजुरबुगा हुनु होइन कुरा हुन्छ तर अब म यो अरू जस्तो गर जस्तो रवि लामिछाने जस्तो तिनीहरूलाई नै मुख छाडेर होइन तिनीहरूसँगै गएर मिल्ने मान्छे चाहिँ म होइन म त्यसरी मिल्दिनँ पनि चाहे यो देशले निकास पाओस् चाहे नपाओस् होइन तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ कि कति अझै मसँग सातवटा छ होइन आठवटामा सातवटा छ होइन त तपाईँले भने यो सातवटा यस्तै कि अडियो रेकर्ड नै छ कि या अरू प्रमाणहरू छ कि होइन अरू प्रमाणहरू छ अब तपाईँको त्यो समय आएपछि देखौँला होइन कुनै अडियो रेकर्ड होला कुनै प्रमाण होला होइन कुनै के होला होइन कुनै के होला तर अब एउटा कुरो के छ भने समग्र कुरो तपाईँको चाहिँ नि कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई भन्न खोजेको कुराको मैले जवाब दिइसकेको छु हेर्नुहोस् है अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरू कुनै पनि पार्टीहरू सबै पार्टी फेलियर भए तपाईँलाई म एउटा सिम्पल कुरो भन्छु नि प्रेम आचार्यले संसद भवन अगाडि गएर कगजको नाम लिएको थियो त्यतिखेर रवि लामिछाने तोसीमा कार्की राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको नाम लिएर शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाएको होइन आत्मदाह गरेको हो नि त त्यो त क्यान्डल जलाएको होइन नि बर्थडे केकको किनभने यिनीहरू पनि काम लागेनन् है ती गएर धसिए भनेर विकल्पका विषयमा त तपाईँले जो एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होइन अब विकल्प के भन्ने विषयमा तपाईँले एक खालको आफ्नो प्रष्ट एउटा रोड म्याप जो तपाईँले देखाइरहनु भएको छ त्यसका विषयमा पनि थोरै आज म सोध्छु तपाईँसँग समय त धेरै छैन यद्यपि अलिकति आग्रह गर्छु है तर त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँलाई सोधेँ जुन यो रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीका जो सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँगको यो अडियो आइसकेपछि का जे जस्ता यति बेला प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ नि तपाईँका प्रति त मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यापकै त्यो आक्रोश पोखिरहेका छन् ती आक्रोश पोख्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन उनीहरूले अहिलेसम्म बुझिया छैन मलाई पहिला एकपल्ट पनि त्यसरी नै बोकेँ माफिया र ऊ भनेर होइन ती आक्रोश बढ्ने बुढाबुढा महिलाहरू छन् बुद्धि नभएका है हिजो एकजना कराउँदै थिइन् तेरो घर पनि झापा मेरो घर पनि झापा भन्दै थिइन् सुनको लौरोको कुरा गर्दै थिइन् होइन अब बाक्सामा मैले लास्ट सुन ल्याएँ हेर्नुहोस् कस्ता अपराधी ती बाक्सा मैले एउटा त्यो बहिनीको आफैले उठाएको त्यो अरू एक्काइसवटा सब आएँ ती ककसका आए आउनेले जानुन् भगवान् जानुन् उपरवाला छन् ईश्वर जान छन् है ईश्वर छन् नि त देख्ने यी अपराधीहरूले नदेखे पनि ईश्वरले देख्छन् लेखाजोखा गर्ने भगवान् छन् होइन प्यार प्यार बोल्या छन् अनि सामाजिक सञ्जालमा अब कम्प्युटर राखेर चाहिँ नि फर्र रिप हान्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ नि हजारौँ रिप हान्ने अनि हजारौँ गाली बेचेती गर्ने एउटै टाइपको अनि त्यहाँबाट फेक आइडी बनाएको छ फेक आइडी कि होइन अनि त्यहाँबाट हो भगवान् कृष्ण बनाएको छ ए बाबा भगवान् कृष्ण नबनाओ तिम्रो मान्छे नै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि ए जसलाई पनि गाली गरेको छ त्यो रेणु दाललाई पनि किन गाली गर्नु त्यो रेणु दालले तपाईँको प्रचण्डको छोरी रेणु दालले जो महानगरकी मेयर छिन् उनले जति काम नेपालमा कसै कुनै पनि पालिकाले गरे नगरपालिकाले गरेर हिँड्छ हेर्नुहोस् यो काठमाडौँको भन्दा धेरै राम्रो काम गरे रहेछ जेसुकै होस् प्रचण्डको छोरी भनेर गाली गर्नु भएन नि प्रचण्डलाई गाली गर्नु स्वाभाविक हो किनभने सबैभन्दा बढी अपेक्षा प्रचण्डसँग गरेका थिए मान्छेले आज प्रचण्डसँगबाट त्यो अपेक्षा पुरा नभएपछि मान्छेले गाली वर्षा गर्छ होइन भनेपछि यो गाली त वास्तवमा रवि लामिछानेलाई गर्नुपर्ने नि के हो रवि तिम्रो पार्टीमा त यस्तो रहेछ भनेर भन्ने ठाउँमा आज नक्कली भिडियो नक्कली ऊ नक्कली त्यो भनेर भन्छन् भनेदेखि कस्ता खालका बेकुब मान्छे हुन् तपाईँ जस्तो रवि लामी छानेको चरित्रका विषयमा हुन्छ नि उहाँको जुन पार्टी हो त्यो पार्टीका विषयमा जसरी कुराकानी गरिरहँदा तपाईँले पछिल्लो पटक एउटा सम्भवतः त्यो माइती घरमा भएको जो यहाँहरूको यहाँको जो अभियान छ महाअभियान छ त्यो महाअभियानको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तपाईँले रवि लामी छाने र म चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यो देश कायापलट हुन्छ भन्ने आशयको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो सम्झना छ है तपाईँलाई दिएको दिनुभएको थियो सम्झना छ म त्यही कार्यक्रममा थिएँ तपाईँले त्यो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अहिले तपाईँकै नजरमा जो नागरिकताको विषय र लामी छानेको त्यो अघि जो तपाईँले त्यो सन्दर्भ उठाउनुभयो राजधानीको विषय उठाउनुभयो कोर टिम होइन जहाँ दुई करोड मन्त्री बन्नका लागि जहाँ बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको जो तपाईँले यो बुझेर त्यो टेप रेकर्ड गर्नुभयो अनि यति त यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई अलि पहिलादेखि नै थाहा भएको हो नि त त्यो हुँदा हुँदै रवि लामी छाने र म मिल्यौँ भने कहाँ पलट गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँले के आधारमा भन्नुभयो होइन यस्तो हुन्छ रत्नगर भन्ने मान्छे पनि बाटोमा बसेर लुट्थे होइन के लेखेँ लेखेँ भन्थे रामायण लेखेर वाल्मिकी भने मान्छे सचिन पाउँछ नि त मैले के भनेको भने रवि लामी छाने जतिको मान्छे साँच्चै देश बनाउन हिँडेको हो भनेदेखि नि म जस्तै त्याग गरेर आउन् न त आउँ दुईजना मिलौँ अहिले पनि मिलौँ मलाई केही फरक पर्दैन अहिले पनि मिल्न तयार अहिले पनि मिल्न तयार छु होइन अहिले पनि मिल्न तयार छु देश बनाउने सिलसिलामा मुलुक बनाउने सिलसिलामा पैसा खाने सिलसिलामा होइन मुलुक बनाउने सिलसिलामा जस्तो कोर टिम राखेर उहाँले यो खालको काम गरिरहनु भएको रहेछ भनेर जसरी तपाईँले जुन अडियो सार्वजनिक गर्नुभयो यो अडियो तपाईँले रेकर्ड गरेको त नि अलि पहिला हो होइन तपाईँले त्यो माइतीहरूको कार्यक्रममा उहाँलाई जुन प्रस्ताव राखेको निकै पछि हो थाहा हुँदा हुँदै हुन्छ नि कतिवटा कुरा मैले अहिले पनि के भन्दैछु भने नि इमान्दार मान्छे होइन डाकाको पनि साथ लिएर काम गर्न सकिन्छ चोरको पनि साथ लिएर काम गर्न सकिन्छ सुन्नुहोस् कुरो मान्छेले गोरुहरू बाघ त बाघ जस्तो चिज त सर्कसमा सजाएर मान्छेले भात खाएका छन् भनेदेखि नि एकपल्ट बिग्रियो दुईपल्ट बिग्रियो भनेर होइन नि त स मैले यो रवि लामिछानेलाई छानेलाई नै मैले अस्त्र फ्याँकिदिएको मैले मेरो लागि गरेको होइन त उहाँकै पार्टी बन्छ मुलुक बन्छ उहाँ टेलिभिजनमा हुँदाखेरि नै सिधा कुरा चलाउँदा मसँग उहाँको टिम मार्फत पच्चिस लाख रुपियाँ मागियो भनेर भन्नुभयो त्यो थाहा हुँदा हुँदै यो थाहा हुँदा हुँदै होइन उहाँहरूको धन्दा एकछिन एकछिन अहिले पनि एउटा कुरो म भन्छु केपी ओलीहरूले प्रचण्डहरूले अब जे भयो भयो अब अझै फेरि हामी मुलुक बनाउँछौँ भनेर भन्यो भने नि मानिदिनुपर्छ म त्यो भन्छु हामीलाई यो राजनीति गर्ने रहर होइन सबैलाई क्षमा दिनुपर्छ क्षमा दिएर अघि बढ्न सकिन्छ एकछिन नि त्यसो भए तपाईँ किन प ल रवि लामी छाने मात्रै राम्रो प्रचण्ड नराम्रो भन्ने कुरा त भएन नि त एक्काइसौँ शताब्दीमा जनयुद्धको परिकल्पना गरेर सेना निर्माण गरेर यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने त प्रचण्ड नै हुन् नि त कोही माई बापले गरेको थियो त्यतिखेर रवि लामी छानेहरू त बिस एक्काइस वर्षका थिए त्यो त गलत भयो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले गणतन्त्र ल्याउने काम गणतन्त्र ल्याउने काम गलत होइन गणतन्त्र ल्याउने काम गलत थियो तर गणतन्त्र चलाउने तरिका गलत भयो आज गणतन्त्र अभाव सिद्ध भयो म अभियानका विषयमा सोध्छु भन्दै थिएँ धेरै समय छैन तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्दैछु भने नि त्यही भएर तपाईँका यी रवि लामी छानेका मान्छेहरूले हेर्नुहोस् अहिले पनि मलाई मुख नि यो तपाईँको ल्याएपछि यिनीहरूको सद्बुद्धि आओस् त्यही चितवनमा बसेर रेणु दालले बनाइदिएका बाटा हो भन्छन् बजेट त लग्यो नि बुवालाई फकाएर कसलाई फकाएर काम त गरेकी छ नि त एउटा चेली हो नि त उसको पनि त व्यक्तिगत जिन्दगी होला नि त तिनै चितवनवासीका लागि दिनरात कुदेकी छिन् नि ए सारा गाली गरेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है हो काम नगरेको अरू नगरपालिकामा काम भएको छैन हेर्नुहोस् अन्त काम भएको छैन तर चितवनमा त भएको छ नि नम्बर एक चितवनको अलमोस्ट काम कम्प्लिट हुँदाखेरि नि चितवन एउटा यस्तो नमुना सिटी बन्छ नेपालको लागि त्यति सिटी त रेणुले बनाउँदैछिन् नि भनेपछि त्यस्तो गाली गर्ने भनेपछि मान्छे नि दाना होइनन् र मैले के भन्दैछु भने तिमी सच्याउ है यो कुरा तिम्रो पार्टीको मान्छेको यस्तो आयो तिम्रो कोर टिम को त्यसलाई निकाल कारवाही गर तिमी अघि बढ भनेर कारवाही यिनले गर्नु नि उनले कारवाही गर्नु जस्तो उहाँले त त्यो सुरुमै त्यो अडियो सार्वजनिक मेरो मेरो उनको पार्टी डिजल्भ गर्ने योजना होइन नि तपाईँलाई म एउटा कुरो के बुझ्नु भने नि उनीहरूले त्यो अरूलाई हप्काए जस्तो मलाई नहप्काउनु यिनका झोले झाम्तेहरूले धेर ऊ नहो किन दुर्गा प्रसाद एउटा सतीसाल जस्तो खम्बा हो मलाई हिजो वामदेव गौतमले पनि भनिदिन्छ दुर्गा प्रसादलाई कालकोठरीमा लगेर थुन् थुन्नुपर्छ भनेर वामदेवको बाउको यो देश होइन वामदेवले सुन्दा हुन्छ वामदेवका पालामा जति नि यो देशमा भ्रष्ट सुन तस्कर नि कसैकामा पालामा भएन आज नि पैसा वामदेवहरू उच्च तहका नेताहरूको पैसा छ नि ब्याङ्कमा छ लगानी त्यही भएर उनीहरूलाई आज टेन्सन भएको तपाईँले त कुरा भन्नुभयो दसजना नेता भनेको छु नि मैले दसजना नेता र पचपन्नजना व्यापारी पार्टनरमा छन् त्यही भएर आज के भन्दैछन् थाहा छ यी गरिब सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको मैले कुरा उठाउँदाखेरि आज मैले एक्काइसौँ शताब्दीमा घाँस बाँस कपासको कुरा गर्दैछु घाँस पनि लगो घाँस खाने खेत पनि लगो सामन्तले बाँस पनि लिलाम गरेर लग्यो सामन्तले सुकुम्बासी बनायो कपास लाउने ओढ्ने ओछ्याउने पनि छैन भनेर तपाईँलाई थाहा छ अस्सी हजार टन रोबर भएको छ पैसा त्यो पनि ल्याउँदैछु सार्वजनिक गर्दैछु मैले मजा गरेर गरेको होइन म मर्न तयार छु प्रमाण छ मैले तपाईँले हेर्नुहोस् म अहिले तपाईँ आउँदाखेरि म दबाई खाँदै थिएँ म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो म कति बाँच्छु तर जति बाँच्छु इतिहासले दुर्गा प्रसाईलाई खोज्ने गरी बाँच्छु आज दुर्गा परसाई म वामदेव गौतम होइन म अरू नेता जस्तो होइन म दुर्गा प्रसाई हुँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने एमाले सिद्ध्याउने मा मान्छे वामदेव हो किन राजनीति गर्नुपर्छ साधु भएर बस्नु नि बहत्तर वर्षको हिजो अस्ति पनि मलाई ल्याउ न मलाई ल्याउ न भनेर हैसियत थियो नि आफू पार्टी अध्यक्ष भएर चारजना मान्छे बटु लिएर अब भाषण गरे नि त छ हैसियत छ वामदेव गौतम जस्ता मान्छेको अनि मेरो बेजत गरेर हिँड्ने अनि मलाई कठरा उसका बुवाको देश जस्तो गरेर नि मलाई ल वामदेव गौतम र मलाई चुनावमा उठाइदिउँ न वामदेव गाँडलाई म तोरीका फुल देखाइदिन्छु र वामदेवले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भनेदेखि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि वामदेव जस्ता मान्छेले मैले हजुरबुवालाई पनि भनेको थियो थुनिहालौँ न रस चुस्ने जति दुर्गा प्रसादको चुस्ने एमाले सत्तरी हजार मान्छे प्रवेश गराएको थिएँ मैले कुरा बुझ्नुभयो आज रस लिने बेलामा लिने चुस्ने बेलामा चुस्ने अनि उखुको खोस्टो जस्तो गरेर काम लाग्दैन भनेर फ्याँक्ने यिनै उन कम्युनिस्ट कम्युनिस्टका नाममा नकाबधारी हुने यिनीहरू कम्युनिस्ट भनेको दुर्गा प्रसाई हो सिओ पनि लिनु हुँदैन अर्काको बाँडेर खानुपर्छ कम्युनिस्ट भनेको भन्ने मान्छे हो म त्यो जुन सातजनामा तपाईँले अहिले नाम लिएका नेताहरूको पनि त्यस्तो केही छ कि म तपाईँलाई म भनौँ दसजना नेता र पचपन्नजना व्यापारीहरू पार्टनरमा छन् ब्याङ्क पनि यिनीहरूकै हुने इन्सुरेन्स पनि यिनीहरूको लघु वित्त पनि सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका त्यो चाहिँ यो राष्ट्रपाका सांसद मात्रै या अहिले तपाईँले नाम लिएका नेताहरूको पनि त्यस्तो केही छ कि के छ यो चाहिँ यी नेताहरू छुट्टै छन् सांसद छुट्टै छन् तपाईँले भनेका बाँकी रहेका सातजना चाहिँ को छुट्टै छन् यो राष्ट्रपाका सांसद होइन रासोपा छोड्यौँ न सबै पार्टीका छन् मैले यो खोलिसक्दा त नि रासोपा पार्टी पनि सकिन्छ अरू एक दुईवटा पार्टी पनि लाई पर्छ मान्छेले घर घरमा पसेर नि विद्रोह गर्छन् त्यो स्थिति हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने नि अर्कालाई दोष लाउनुभन्दा पहिला होइन अराजक अराजक मैले के अराजक गरेँ मैले गरिबलाई झुनिनु दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ नि भने आज विदेशका जेलमा नि सात हजार मान्छे जेलमा छन् मैले एकचालिस बयालिसजना मान्छे जेलबाट छुटाएर ल्याएँ आम माफी गराएर त्यो अराजक हो हेरेर बसेको थियो यो वामदेव गौतम भन्ने गृहमन्त्री हुँदाखेरि अनि यहाँबाट चाहिँ यो भट्टी हो निकालेर चाहिँ मान्छे अर्काका देश पठाएर अनि आएको रेमिटेन्स खाने लास छन् दुनियाँभरका पढेका साउदीमा त्यतिकै कटारमा त्यतिकै मसँग रुँदै आउँछन् अब म तपाईँको अभियानका विषयमा थोरै कुरा गरेँ है जस्तो यति बेला अहिलेको यो जो व्यवस्था हो यो पाराले देश अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर तपाईँले एउटा महाअभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो महाअभियान अगाडि बढाइरहँदा तपाईँले पूर्व राजपरिवारका सदस्य होइन पूर्व राजा हुन त पूर्व राजा भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो आक्रोश जो व्यक्त हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूसँग तपाईँ एकदमै नजिक हुनुहुन्छ जस्तो अब नि जस्तो यही बिचमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कडा कडा विज्ञप्तिहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ जस्तो तपाईँ राजा राजपरिवारका सदस्य या अरू कोही मिलेर केही तत्काल केही गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै म हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भनिवरी भन्छु मेरो दु नेपालका राजासँग नि दुबईका राजा साउदी अरबका राजा कटारका राजा तिनटैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ सिधा दरबार जाने मान्छे हो दुर्गापुर चाहिँ यहाँबाट एयरपोर्टबाट जाँदाखेरि म सिधै दरबार लिएर जाने म यहीँबाट फोन गरेर म भेट्न आउँछु या मलाई बोलाउँछन् अहिले दुईपल्ट भयो मलाई आउनु कि आउनु भनेको म जान भएको छुइनँ तपाईँले बुझ्नुहोस् कुरो एउटा कुरो मान्छेको आफ्नो रिलेसन राख्ने तरिका हुन्छ आफ्नो काम गर्ने तरिका हुन्छ राजाको विषयमा के हो भन्दाखेरि मैले नेपालको उत्कृष्ट नागरिक भएकोले कारणले गर्दा जनता मरे होइन एउटा म्यासेज त दिनु पऱ्यो नि ए जनतालाई रुखमा हाम फाल्ने काम रुखमा झुन्डिने काम नगर बिस्काने काम नगर हामी केही गर्छौँ भनेर मैले राजालाई लगेर मैले पानसमा दियो बालेको मैले भनिसकेँ अस्ति पनि दमकबाट भनिसकेँ सार्वजनिक कार्यक्रममा यो कुरालाई मैले पटक पटक भन्नु पनि पर्दैन र तपाईँलाई मैले एउटा कुरो व्यवस्था त फेल भइसक्यो नि व्यवस्था पास भएको थियो भने नि आज तिन करोड नेपाली भनेको ठाउँमा दुई करोड मात्रै नेपाली छन् एक करोड युवा जति बाहिर छन् हो कि न यो गणतन्त्रमा यो व्यवस्थामा के भयो भन्दाखेरि आज बाउ र श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न पाएनन् बाउ र सँगै बस्न पाएनन् हजुरबा र नाति सँगै बस्न पाएनन् घर खाली भयो गाउँमा लास उठ्न छोडे गाउँका खेत बाँझा भए पहाड जम्मै खाली भयो यो व्यवस्थाले कुरा भन्नुभयो आज बिहा गर्छ भोलि झोला बोकेर हिँड्छ यो व्यवस्थामा विदेश जान्छ यो व्यवस्थामा के भयो भन्दा अहिले आएर एक्काइसौँ शताब्दीमा घाँस बाँस कपास सबै सामन्तीले लुटेर लगो गरिबहरूलाई कुरो बुझ्नुभयो हामीले के भन्यौँ ए बाबा हामीलाई ब्याज महँगो भयो अलिकति ब्याज घटाइदेऊ न सरकार पनि ब्याज खाने कर उठाएको पैसाले हामीले के गल्ती गऱ्यौँ हामी पैसा तिर्छौँ कमाएर तिर्छौँ हामीलाई कमाउने वातावरण बनाइदेऊ न पो भनेको त हामीले त राजा ज्ञानेन्द्र शाह र तपाईँको बिचमा भएर अन्य अन्य देशका राजाहरूसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुभयो तपाईँको जुन अभियान हो नि त्यो अभियानमा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै सडकमा अब आउनुहुन्छ यो बानेश्वरमा आइहाल्नुहुन्छ यो ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कहीँ पनि देखिएन है त्यो गरेपछि चाहिँ यस्तो यस्तो तपाईँको उहाँ अहिले तपाईँहरूको केही पनि छैन उहाँ चित यिनीहरूमा पनि आउनु भइरहेछ अब निकट भविष्यमै हेटौँडा आउनु हुँदैछ धनगढी आउनु हुँदैछ आइराख्नु भएको छ त आइराख्नु भएको छ त के उहाँले आउनु नहुने भन्ने कुरो त होइन नि त होइन जुन तपाईँको त्यो अभियानमा नै उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सडकमा होइन होइन अभियान जसले चलाओस् राजा सबैका साझा हुन् म अरूको जस्तो ऊ गरेर गर्दिनँ किनभने मान्छेलाई घोचेर भन्दिनँ म रवि लामिछानेलाई पनि मैले सक्न खोजेको होइन रवि लामिछाने सुध्री हुनु मलाई मतलब भएन होइन म राजेन्द्र राईलाई पनि के भन्छु भने नि मलाई ठग भन्नुको सट्टामा तपाईँ ल्याउनुहोस् राजालाई खुसी बनाउनुहोस् काम गर्नुहोस् जनताको भन्ने मान्छे हो सबै मिलेर काम गरौँ न मुलुक बस्ने वातावरण हुन्छ मैले के भने त टेन प्लस टूभन्दा माथि पढाइ यहाँ हुँदैन ए गाउँमा अब नर्स पाउन छोड्यो नर्सिङ पढाइ हुँदैन डक्टर पढाइ हुँदैन यहाँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा गयो भने खालि विरक्त लागेको कुरा मात्रै गर्छन् कोही कति छिटो विदेश जान पाए हुन्थ्यो भन्छन् यसको अन्त्य गरौँ न भनेर लागेको त म त अहिले यो तपाईँले अभियान सुरु गरिसकेपछि नि सुरुवाती दिनमा तपाईँको अभियानमा जुन खालको लहर देखिन्थ्यो नि अब हामीले नदेखे <laughs> के हो त्यो चाहिँ अब तपाईँले नि भन्नु होला जस्तो पछिल्ला दिनमा चाहिँ जुन ती सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त्यति धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति नभएको हो कि जस्तो लाग्छ रूपमा पहिलाको भन्दा के हो होइन त्यस्तो झापाको कार्यक्रममा राजा जानुभयो बिस गतेको कार्यक्रममा यहाँ राम्रै भयो जस्तो हिजो म कटारी गएँ आठ दस हजार मान्छे थिएँ त गाउँमा युवै छैनन् त अनि कहाँबाट मान्छे भेला हुन्छ लास उठाउने मान्छे छैनन् गाउँमा तपाईँ आमसभामा मान्छे हुन्छन् भन्नुहुन्छ अहिले कटारी जस्तो मान्छे एकछिन लाखौँ मान्छे त हिजो पो गिरिजा कोइरालाका पालामा हिजो छत्तिस साल चालिस सालमा मान्छे एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्थ्यो त अहिले त सोसियल मिडियामा घरमा हेर्छन् नि मान्छेले सोसियल मिडियामा माघ बिस गतेदेखि आज मैले कार्यक्रम सुरु गरेको कति भयो फागुन एक गतेदेखि तर माघ बिस गते मैले पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेको आज फागुन उन्तिस चैत उन्तिस गते भनेपछि भोलि दुई महिना हुन्छ दुई महिना दस दिन हुन्छ दुई महिनामा दस दिनमा नि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नि मेरो अभियानले त पिकअप लिएको छ नि सोसियल मिडियाबाट त बाहिर त छैन नि त यो अडियो सार्वजनिक गर्ने यो पनि तपाईँको एउटा त्यो अभियानकै एउटा चरण हो होइन यो पनि आन्दोलनै हो त्यही एउटा अभियान अभियानकै आन्दोलनै हो यो फेलियर भयो भनेर सं संसदवादी दलहरू पैसामा फँसे संसदवादी दलहरूमा लुटतन्त्र भयो व्यापार भयो त्यो व्यापारीहरूको चाहिँ नि बानेश्वरको त्यो जुन भवन छ नि त्यहाँ सबै व्यापारी बस्छन् पैसा दिएर पैसा कमाउन गएका छन् लगानी गरेर अब म कुराकानीको अन्त्यतिर आएँ यो जो पैसा पैसाको कुरा <laughs> जसरी आइरहेको छ नि तपाईँ माओवादी केन्द्रमा रहनुभयो नेकपा एमालेमा रहनुभयो अहिले अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो पैसाको कुरा गरिरहँदा नि तपाईँले अनुमानित ठ्याक्कै त त्यो तपाईँसँग नि अङ्क छैन होला जस्तो एमालेका नेताहरूलाई माओवादीका नेताहरूलाई कति जति पैसा बुझाउनु हो तपाईँले होइन मैले पैसा त बुझाएँ भन्दा पनि यस्तो हो मैले अहिलेसम्म पार्टीहरूमा खर्च गरेँ होला बिस तिस करोड रुपियाँ पैसा खर्च भयो होला तिस करोड जति खर्च भयो होला तर त्यो तिस करोड मैले गरिबलाई खर्च गरेको थिएँ भने नि मलाई छोरीले के भनिन् भनेदेखि यही ठाउँमा यही घरमा बाबा यसरी मान्छे झुनिएर मर्या छन् तपाईँ नेताको पछाडि हिँड्नुहुन्छ बरु ती गरिबलाई गर्नुभयो भनेदेखि बाबा भोलि पर्सि स्वर्गमा बाट हुन्छ यार यो नगर्नुहोस् बिस तिस करोड चाहिँ सकियो सकियो मेरो एमाले माओवादीमा सकियो पानीमा जस्तो कतिपयले के पनि भन्छन् एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि पनि तपाईँले पार्टीलाई पैसा बुझाउनु भयो भनेर आरोप मैले त्यो चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ महाकासम्म होइन त्यो चाहिँ चारजना पैसा बुझाइन त्यो हावा कुरो चाहिँ नगरौँ त्यो फोकटे कुरा हो होइन मैले बुझाउनु पऱ्यो मेरो काम देखेर हजुर बुगाले ल्याएको मैले सत्तरी हजार मान्छे प्रवेश गराएको थियो जति प्रवेश गराएँ मैले एमालेको एक रुपियाँ पैसा नल्याइकन कार्यक्रम गराएको थिएँ एउटा कार्यक्रम गर्न केही नहुँदा पनि बिस पच्चिस लाख खर्च हुन्थ्यो बिसौँ कार्यक्रम गरेँ होइन यहाँ शङ्खुवा सभा गरेँ धनकुटा गरेँ हेलिकप्टर उडाएँ सारा गरेर मैले कार्यक्रम गरेका थिएँ त्यसले गर्दाखेरि दुई दुईवटा हेलिकप्टर शङ्खुवा सभा लगेँ दुईवटा हेलिकप्टर धनकुटा लगेँ हजुरबुगा लाई लाँदाखेरि होइन गरेँ तर हजुरबुवाले मलाई युज गरेँ थ्रो गरेँ ठिक छ हजुरबुवाको धर्म हो मलाई केही फरक पर्दैन किनभने म यो ठाउँमा म पनि आफू स्थापित छु मलाई त्यो आज संसारले तिन्छन् म दुर्गा प्रसाद सदनको मान्छे होइन नि हो दुर्गा प्रसाद संसद होइन नि तर दुर्गा प्रसादकै सबैभन्दा बढी सदनमा चर्चा छ दुर्गा प्रसादकै लागि आज वामदेव गौतम कराउन थाले थुन्नुपर्छ भनेर किनभने मेरो पालो आयो भने वामदेवजीलाई म के भन्छु भने तपाईँ बुवा जस्तो मान्छे होइन तपाईँ जस्ता मान्छेलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ला यसरी पैसा लगाएको छ यिनीहरूले यस्ता यस्ता मान्छे सञ्जालमा लगाएर मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको छ वामदेवहरूका पैसा ए वामदेव गौतमहरूका अरे हामी त व्यापारी हुँ नि हामीलाई थाहा हुन्छ नि कसको पैसा कहाँ छ अरे त्यो मिटर ब्याजदेखि लिएर क्यासिनो खेल्दाखेरि कसरी पैसा लाउँछन् ब्याजमा त्यसरी पैसा लगाएका छन् सबै व्यापार हो यो बिना पैसाको व्यापार हो र एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरू पत्रकारहरू पहिला सचिनुहोस् यार रिक्वेस्ट गर्छु जस्तो कस्तो भन्नुभयो सचिनुहोस् सच्याउनुहोस् किनभने पत्रकारहरूले नि यो देश बनाउने भनेको नि हेर्नुहोस् बिग्रियो पत्रकारिताको कारणले मान्छेलाई खेदेको खेदै हेर्नुहोस् सही काम गर्ने मान्छेलाई अहिले आएर कान्तिपुरले नि मेरो विषयको समाचारलाई पिकअप गरेको छ नागरिकले पिकअप गर्छ हिजो अस्ति पहिला मैले सत्य कुरा भन्दा किन पिकअप गरेन मैले त्यतिखेर पनि सत्य बोलेको थिएँ आज पनि सत्य बोलेको थिएँ त्यतिखेर जानी नजानी बोलेको थिएँ आज बुझेर अलिकति भाषामा उ गर्दैछु होला मेरो भाषामा कमी कमजोरी होला अर्कै कुरा हो तर सत्य त सत्य हो नि त दबाई तितो हुन्छ क्या दबाई मिठो हुँदैन चिनी मिठो हुन्छ तर त्यसले रोग लाउँछ यो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो हो कुरो तपाईँले पार्टीलाई त्यसरी केन्द्रीय सदस्य बन्नलाई पैसा बुझाएको मैले छैन महाकसम भन्दैन <laughs> छैन छैन महाकसम छैन म सत्य बोल्ने मान्छे हो पाथिबारा माताको कसम त्यसरी बुझाएको छैन त्यसरी चाहिँ केपी ओलीलाई दोष लाउनु हुँदैन जुन अहिले अडियो तपाईँ र ढाका कुमार श्रेष्ठको त्यो अडियो होइन भनेर उहाँले जो दाबी गरिरहँदा यसमा पनि त्यस्तै कसम केही हाल्न सक्नुहुन्छ होइन म पाथिबारा माता सबैभन्दा मान्ने दक्षिण काली मातामा जाउँ न कालो बोको काटेर जाउँ न ढाका प्रसाद श्रेष्ठ र म जाउँ न सन्तान दर सन्तान कहिले पनि सन् सन् मासी हुन् भनेर जाउँ त जस्तो उहाँलाई तपाईँले प्रत्यक्ष भेट्नु नि भएको थिएन भेट्नु नि भएको छैन तपाईँलाई सुन न एकैछिन अन्तिममा है यो खास यसमा धेरै नहल्ज्यौँ अन्तिम जिज्ञासा नै उहाँसँग उहाँलाई भेटेको पनि छैन न कसैले उहाँकै त्यो आवाज क्यारिकेचर गरेर मलाई फोन पो गर्यो कि भन्ने चाहिँ कता कता लाग्छ कि लाग्दैन होइन तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्नुहोस् भने नि त्यो आवाज क्यारिकेचर गर्ने मान्छे पनि होइनन् होइन तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु भने ती दु दुई दुईवटा कुरा भएछ त दुर्गाजी तपाईँलाई म सल्युट गर्छु सम्मान गर्छु अब म कारवाही गर्छु भनेर आफै रवि लामिछाने भनिराख्नु भएको छ आफै संसदीय समिति समिति गठन गरिराख्नु भएको छ छानबिन हुँदैछ अख्तियारले सुरु गरिरहेछ यसलाई विवादै गर्नु पर्दैन नि हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अभियन्ता व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार